саламатсыз ба жоңыз иә саламатсыз ба саламатсызбын па алсақ болады айпери айпери а нұрбек қуаныштамын жақсы қаншадасыз айпер қанша жаштасыз эми байке қыздың жашын сұрап айтты а тура кешір кешіріңіз неме қандай десем мындай классташтарыңыз қанша жаста азыр эми биз деле жыйырма төрт жашты уруп койдук байке жакшы жакшы көп жыл болдубу урганыңарга эми где то беш жыл болду байке жыйырма тогуз топ туура жыйырма тогуз жакшы экен каяктан болосуз чоңуз эми сизге каяктан болсом ыңгайлуураак ака аба байке мен азыраак мороженое алып келе алайын азыр эй байке россияда иштеп жана жашап жүргөн мекендештер үчүн казакстанга арзан баада барып келүүнү кааласаңыз ушул номерге чалыңыз